Hey, ¿qué tal chicos? Soy Luis el Freak y antes de empezar déjenme decirles que ojalá hayan pasado el mejor de los años nuevos, la mejor de las navidades o lo que sea que festejen en su país. Muchísimas, muchísimas felicidades y felices fiestas. Bueno chicos, realmente este video es para informarles los cambios que va a haber a partir de ahora en el canal. La verdad es que no esperaba tanto apoyo por ustedes y realmente llegar a la meta de los 500 suscriptores fue como por lo cual he decidido ponerme más serio con el canal y dedicarle un poco más de tiempo, pero necesito hacerlo, hacerlo de la manera más ordenada posible. Es por eso que decidí <laughs> llegar a un, a un horario en el que ustedes así podrán saber qué videos y qué días podrán disfrutar de ellos. Así que chicos, a partir de ahora los días martes y viernes podrán estar esperando dos videos cada día referentes a un gameplay que estaremos haciendo de dos diferentes juegos. Esto incluye un juego anime, es decir, una visual novel. Los días sábados estaremos haciendo reaction videos. Actualmente estamos siguiendo la serie Ruby, una de mis favoritas, el cual los links se los dejo aquí. Además de los links del contenido extra que tengo por ahí de Ruby, se los dejo también aquí. Y los días sábados podrán estar esperando alrededor de dos o quizás tres videos de reacción Además de que, chicos, por favor, ayúdenme con los videos reaction, denme sugerencias para poder continuar con estos videos que la verdad me encanta hacer. Los días domingos, chicos, estoy muy, muy, muy feliz de poder anunciar que por fin podré estar haciendo live streams tal y como yo quiero. Ah, esto incluye juegos de PC, de Xbox y próximamente también PlayStation. Así que me podrán estar acompañando todos los domingos en, mi canal de Twitch, el cual los links se los dejo aquí, o en la descripción aquí abajo. Estaré anunciando los días sábados qué juego y a qué hora será el live stream del día domingo. Así que deben estar muy al pendiente de ello. Los días lunes y miércoles lamentablemente no habrá contenido, pero posiblemente los días miércoles también haya live streams a través de YouTube. Así que también estén al pendiente de ello. Esto lo estaré anunciando a través de mis redes sociales, las cuales les dejo aquí, aquí y aquí, para que estén al pendiente de ellos y no les caiga de sorpresa el, live stream. Los días jueves quiero probar secciones nuevas, tales como blogs, preguntas y respuestas de ustedes hacia mí, o lo que sea <laughs> que vaya saliendo. Realmente quiero meter cosas nuevas en el canal y mantenerlo fresco. Y para terminar chicos, una vez al mes podrán tener un review de un manga, un anime y un videojuego, el cual estaré preparando durante todo el mes y ellos podrán ver por lo general en la última semana de, ese mes podrán disfrutar de ello. Voy a tratar de ponerme más esfuerzo en esto ya que eh, he, leído sus comentarios, dicen que quieren ver más de sus reviews un poco más largos, así que me estaré esforzando muchísimo con estos. La verdad es que a mí me encanta poder brindarme una opinión al respecto a algún juego o respecto a un anime o respecto a un manga, los cuales adoro. Y no sé, quizás si me pueden dar sugerencias de ello también quisiera ver, ah, escucharlas y así poder tener una retroalimentación de, estos videos que la verdad me encantan hacer. Y bueno chicos, este es el plan para todo el 2017. Cualquier cosa que llegue a ver, algún cambio o algo por estilo, yo les estaré avisando a través de mis redes sociales. Así que pueden estarme siguiendo a través de mi Facebook o quizás mi Twitter, donde normalmente estoy un poco más activo. O cualquiera de otras mis redes sociales, las cuales los links están aquí en la descripción, donde pueden estar al pendiente de todas las tonterías que hago para este canal. Y no sé, quizás pasar un buen rato conmigo. Muchísimas gracias chicos, yo los veo todo este año. Soy Luis el Lobo Break